Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjing, sugeng kepanggian kale kaulo Bambang Suripno kanti keadaan sehat walafiat Monggo sesarengan sinau sareng bagi ilmu sanajan sederhana mugi-mugi baru kai. saat tiringi pun pengulangan Boso Jowo yang wakil menikah dipenuhi materi Boso Jawa kelas 6 monggo kerso paring subscribe like dan tekan eh, nekan loncengi pun mugi-mugi sakito barokah matur nuwun monggo sesarengan sinau Boso Jawa kelas 6 kanti materi bab siji yaiku budaya loro budi pekerti telu peristiwa papat pahlawan iki materi sing arep disinaoni ing semester siji dimulai saka materi budaya bab pepayangan wayang minangka budaya ing Jawa khususipun ing Jawa Tengah, Jawa Timur lan Jawa Barat ing bumi Jawa jenise wayang iku ana siji wayang wong loro wayang kulit telu wayang golek apa tuh wayang wong kuwi wayang wong yaiku wayang kang paragane wong njupuk cerita Mahabharata lan Ramayana jadi sing main ke wayang itu wong jadi lakon pelakune wong wayang kulit yaitu wayang sing digawe saka walulang Jupuk cerita Mahabharata lan Ramayana walulang iki padha karo kulit kulit kewan walulang lulang sing telu wayang golek yaitu wayang kang digawe saka kayu kang dipeta wujud wong njupuk cerita damarulan jadi digawe saka kayu kayak golek digolek digawe kaya wujude wong iki wayang golek materi salah satu ini ing pewayangan ing cerita pewayangan diceritake Prabu Pandu Diwanoto iku putra saka Begawan Abiyasa lan Dewi Ambalika. Dadi Begawan Abiyasa lan Dewi Ambalika duwe putra sing diarani Pandu Dewanata. Dene Pandu Dewanata duwe garwa loro. Garwa loro siji Kunti, loro Madrim. Dewi Kunti karo Pandu Dewanata nglairke telu putra. kang diarani siji Yudhistira, Werkudara lan Arjuna. Iki putrane Dewi Kunti karo Pandu. Dene Dewi Madrim nglairake putra loro, Madrim karo Pandu Diwanata yaiku kembar satra kembar ingkang aran Nakula lan Satewa. Lah putra Kunti lan Madrim cacahe 5 iku diarani Pandhawa. Batara lan kayangane. Batara Indra kayangane Indraloka. Batara Brahma kayangane Arga Dahana. Batara Kamajaya ing kayangan Cakra Kembang. Batara Wisnu ing kayangan Ariloka Batara Yama kayangane Yomani Loka Batara Durga kayangane Setra Gondo Sang Hyang Antabuga kayangane Sapta Pratala Sang Hyang Batara Guru kayangane Jungring Saloka Sang Hyang Nagaraja kayangane Sumurjala Tunda lan sang yang menang kayangane ngondar ngandir bawono ibatoro lan kayangane Satruse satrio lan kesatriane Raden Abimanyu satrio ing Plonggowati Raden Anoman satrio ing Kendali Sodo Raden Antarejo satrio ing Jangkar Bumi Antaseno Sabto Bertolo Arjuna satrio ing Madukara Aswatama satrio ing Sukalima Bimo Sena, utawa Werkudara satrio ing Jodipati Dursasana satrio ing Banjar Jumput Tristra Jumo satrio ing Cempolo Rejo Gatut ing Pringgondani Irawan satrio ing Yososeroto Satrio Janaka Arjuna satriya ing Madukara Jayadrata satriya ing Brawakling lan Raden Kartomarmo satriya ing Ngadilangung iku wayang satriya lan kesatriane Raden Kumbakarna ing panglebur gongsa Lesmana Mandra Kumara Satra ing Saruja Binangun Nakula Bumirah Tawu Satiwa ing Sawut Jajar Sombo Parang Garuda Setiaki ing Tambak Mas Setiaka Baleni Setiaka Tambak Mas lan Setiaki ing Lesan Pura Sengkuni Satrio ing Ploso Jenar Sombo Satrio ing Parang Garuda Udawa Satrio Widoro Kandang lan Werkudara Satrio ing Jodipati. Dosa nomo Dosa nomo saka tembung dosa kuwi 10, nomo iku jeneng. Dadi jeneng sing luwih saka siji. Iku digunakake marang wayang sa keperluane kanggo nengeri contoh nih Janoko dosa namanya Arjuna Permadi Margono Donojoyo Pamatjo Palguno Endro Putra Jelamprong Wijanarko lan Kendito Nolo Perkudoro Bayu Seta, Bayu Putra, Broto Seno, Aryo Panengga, Wija Seno, Jagal Abilawa, Seno. Kresno, Narayana, Patmanaba, Wresni Wira, Ari Murti, Wisnu, Wisnu Murti, Narasinga, Basudewa Putra lan jeliteng Lan sak panunggalane kabeh wayang mau duwe jeneng kang diarani Dasa Nama. Materi sajenge nggih menika budi pekerti. Unggah-ungging basa budi pekerti kaucap minangka kagem pacelaton. apa itu pacelaton gue? pacelaton itu guneman karo wong liya kanti cara lisan pacelaton itu lumrahe ditindakake nganggo basa lah jenis sing basa siji ngoko sing nggunakake basa ngoko yaiku bocah padha bocah bocah padha bocah wong tua marang wong enom lah wong tua marang wong nom iku macem-macem ana wong guru marang murid iku wong tua marang wong nom bapak marang anak simbah karo an putu majikan untuk bendoro karo eh kang biantu iku jenenge basa ngoko ping lorone basa kromo sing nggunakake basa krama yaiku wong enom marang wong tua murid marang guru eh, abdi marang bendoro nah iki tujuane kromo iki kanggo ngurmati tujuane kanggo ngurmati nah, eh, tinggu ngurmat jadi tujuannya tinggal menghormati wong sing luweh tua itu bisa kromo tak terus ke yaitu ngoko lugu Boso kang digunakake tanpa kecampuran boso kromo jadi diarani ngoko lugu itu ciri ini bosone itu ngoko kabeh tanpa ana kramane. Tulodo, aku budal sekolah jam pitu esok. Aku budal sekolah jam pitu esok ngoko kabeh. Eh, Tulodo loro. Kucinge Senle kecemplung kalen. Nah, ngukul kabeh tanpa ana kramane. Jadi tanpa ana kramane. Tiling-ling. tiling tiling ngoko lugu ping pindhone ngoko alus ngoko alus iku cirine basane ngoko ngoko kabeh ning ana campurane kromo dadi ngoko dicampur kromo tujuane ngajeni wong sing diajak guneman tulodone asmane ibumu sapa nduk nah, iki ngoko lah kudune ning kene iki jenenge nah, jenenge ibumu sapa nduk nah iku dadi ngoko lugu ning mergo iku jeneng diganti asmo. iki diarani ngoko alus tujuannya ngormati asmane ibumu sapa nduk nah, iku jenenge ngoko alus neng nek jenenge ibumu sapa nduk 해본 거고 로쿠 contohnya loro bapak wis perso yang simbah arep rawuh perso rawuh iku kromo bapak wis reti yang simbah arep teko berarti ku ngoko lugu soalnya ngoko kabeh neng wis reti diganti perso arep teko diganti rawuh iki diarani ngoko alus jadi nek bosone ngoko kabeh diarani ngoko lugu dineng-neng ngoko lugu iku bosone ngoko kabeh tanpa ana kramane ning nek ngoko alus iku ngoko ning dicampuri kromo iku diarani ngoko alus mudeng Nek mudeng tak terus ke saiki kromo kromo kromo lugu apa tuh yang diarani kromo lugu ya iku, boso kromo kang nggunakake campuran kromo karo ngoko dicampur kromo karo ngoko tadi engko bosone kromo kabeh ning dicampuri ngoko tulodone nih Galih niku bocai sregep Galih niku kromo Sregep kromo Bocai Nah, itu ngoko Kutunya galih niku lari ini sregep Itu kromo kabeh Neng iki lari ini digenti bocai Jadi dicampuri ngoko Lodoloro Pak di Agus kesah teng brebes Pak D Agus Kesah dateng brebes ning datengnya digenti teng brebes iki ngoko tadi ngoko kabeh ning dicampuri baleni kromo kabeh ning dicampuri ngoko iki diarani kromo lugu nek kromo alus to kromo inggil iku basane kromo kabeh tanpa ana ngukune ah tanpa ana ngukune dadi basane krama kabeh tuladhane Pak Hardi dipun dawuhi tindak dateng pun Pak Lurah kabeh dikeramake tuladha loro Bude tindak dateng Semarang kalau wau enjing. Ah. jadi nek kromo kabeh diarani kromo alus kromo ana campurane ngoko diarani kromo lugu paham saat niki heeh pinter maturun sangat sampun kerso sesarengan sinau sareng bagi ilmu ganti sederhana mugi saged manfaat barokah Saderengipun adicara menika pun pungkasi monggo kersa paring subscribe, like lan share lan ampun kesupen dipun lonceng tekan mugi-mugi mbok pilih wonten video kawula engkang enggal saged pikantuk kiriman. Saking kawula nyuwun pangunten mbok pilih wonten kalepatan namung sakit muji syukur dumateng Allah monggo sesarengan Dungo mugi-mugi dipun paring kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.